destruir o Fab Road. Esses cringes são muitos infantis. Jonathan! Oi, Rogério! Que a motocicleta do Atro tá indo atrás do Fab Road pra destruir ele. Vamos, Rogério. Vamos ver se eles gostam de explosão. Aham só bumbum. Oi, sou uma granadinha. É. Viu, Word, o outro tá vindo aqui pra te destruir. Toma cuidado. É melhor a gente derrotar ele rápido. Não tão rápido. Não. Não, eu perdi. Eu perdi minha nave. Mas não, eu tenho outra nave. Espere, eu vou lá. Turururu, tum, dum, dum. você fica atacando as animações do Fábio? É porque eu odeio o canal do Fábio Link. Eu tenho aquele canal estúpido lá, que eu acho muito cringe. Aquele conteúdo infantil idiota que até o YouTube Kids gostaria de ter um aplicativo. Que droga. Pode ser o nosso amigo. Pera, ser amigo é uma armadilha? Tem é brincadeira.